နှစ်နှစ်စရိုက်လောက်ထားတယ် trial တစ်ခုက6လလောက်ထားပါတယ် trial တစ်ခုက3လလောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘယ်လောက်ပေးရမလဲ3လနော်2လသမုတ်3လကျွန်တော်တို့သွားမှရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် E ပေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ကအောက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဗိုက်တာမင် E ပေးရင် decrease in amino transferase ဆို ALD level ကြီးကျွန်တော်တို့ကျသွားပါလိမ့်မယ် improve in steatosis fat content တွေလျော့သွားပါလိမ့်မယ် inflammation ကျသွားပါလိမ့်မယ် ballooning and resolution of steatohepatitis NASH တာပြန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်သို့တော့ fibrosis ဝင်သွားရင်သူကတိတ်မထူတော့ပါဘူးလို့ယူဆဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ vitamin E ကအဲ့မှာကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိရဲတကယ် fibrosis ဝင်သွားရင်တော့တိတ်မလွယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ fibrosis မဝင်ခင်မှာဆရာတို့ကြိုပေးတာပိုကောင်းပါ နော်ဒါဗိုက်တာမီရဲ့ဗိုက်တာမီက anti oxidant action ရှိရဆရာရဲ့ anti anti inflammatory action ရှိရဒါကြောင့်တို့ဗိုက်တာမီကဒါဗိုက်တာမီကောင်းကြောင်းနေကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဗိုက်တာမီ azodeoxycholic acid is not recommended မလုပ်လို့ဒါဆရာတို့ UD hep တွေပေးတာတွေဖြုတ်လိုက်ပါ UD ရဲ့ကုန်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်တော့ No. ရဲ့တွေဆရာမပေးပါနဲ့ဘာမှထူအောင်ပေးပါနဲ့နော်အဲ့တော့ omega 3 fatty acid လည်းမထူအောင်မပေးပါနဲ့ NASH only အတွက်တော့ omega 3 fatty acid မလိုပါဘူး သို့တော့ next လဲရှိတယ် TG လဲတက်တယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဘာလုပ်လဲသူ့မှာ row ရှိတယ်သူကဘာလဲ TG ကိုကြစီတဲ့ effect ရှိတဲ့ကြောင့် row ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့သွားလို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အာဆိုဒီကောက်စီကိုလေအဲ့တော့ statin statin ပေးရင် next တက်တာလားမတက်တာဘူးတူတူပဲ statin ကဘာ effect မှမရှိ next ကိုတစ်ခုပဲရှိတယ် cholesterol တက်ရင် fatty deposition ရမယ်ဒါဆို statin ပေးရမယ်ဟော statin ပေးရင် liver ထိ liver ထိတော့ next မှာ statin ပေးရင် liver မှာစိတ်ဖြစ်လာဆို all the study ကပြောတယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေးတာပေးပါအဲ့တော့ပေးလက်စာဆက်ပေးပါအမှပြဿနာမရှိပါဘူး statin ကကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ nefelty မှာတော့ row မရှိပါဘူး statin are safe in use with liver disease liver disease မှာ safe ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ statin ရဲ့ statin ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပေါ့ဆရာအခြားတွေက liver မှာကောင်းတဲ့ချက်တွေချိုးရှိတော့ဆရာတို့ statin ကိုဆက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ် ဒီကောင်က OBD Colic Acid ဆိုတာဒါ latest ပေါ်တာပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိသေးပါဘူးဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်က Nash မှာတကယ်ကိုပေးဖို့ကောင်းတဲ့ဈေးလို့ပြောပါတယ်ဒါသူတို့တွင်းတော့မှာပါကုမ္ပဏီကတွင်းရောက်လာတော့မှာပါကျွန်တော်ဒီနာမည်ကိုမှတ်ထားပေးပါ OBD Colic Acid အဲ့ Colic Acid ကဆရာရဲ့ FR FHR ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားထိရဆရာရဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါ OBD Colic Acid ကောင်းတယ်ဒါပဲမှတ်ထားလိုက် နောက်ပေါ်လာတော့မှသူတို့ကပြောခိုင်းတော့လေပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်ဈေးကုမ္ပဏီကပြောတော့ပြန်အော်ဗီဒီကိုစီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲကောင်းတယ်ဟိုတယ်ဖရက်ရှာလည်းကြားတယ်တဲ့ hepatic triglyceride ကိုလည်းကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဒါ FHR agonist လို့ခေါ်ပါတယ် obidicolic acid ကောင်းတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါ obidicolic acid ကိုပေးရင် inflammation ကျတယ် steatosis လည်းကျတယ် ballooning လည်းကျတယ် fibrosis လည်းကျ25 mg ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ် စာကြွေးကျွန်တော်ခုနပြောပြီးသွားပါပြီနော်အခြားအနေနဲ့တခုတတိထားမှာဆရာတို့ခြားအနေနဲ့ဒီ next ကစရိုးစစ်ဖြစ်သွားရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါ OGD လောက်ကိုလောက်ရပါလိမ့်မယ်ဘရီစီအရန်ဆိုး next ကြောင့်စရိုးစစ်ရပါတယ်ဘရီစီရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးသွားတွေ့နေရလဲအမျိုးသမီးရေဆဲလိတ်လည်းမတော့ဘူးအရစ်လည်းမတော့ဘူးမတော့ဘဲနဲ့ဘာကြီးသွားဖြစ်လဲဟက်ဘတိုဆဲလူလာကာစီနိုမာကြီးဖြစ်တယ်ဟက်ပီလည်းမရှိဘူးဟက်စီလည်းမရှိဘူး ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာ happy happy အဲ့ဒါအများဆုံးပဲအဲ့တော့အမျိုးသမီးကဟပတာတစ်ဘီလည်းမရှိဘူး C လည်းမရှိဘူးအရက်လည်းမတောက်ဘဲနဲ့ဘလို့လို့အသေးကင်စာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာ nash ကသွားတယ်လို့ယူဆဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းသတိထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြသည်ကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်ရတော့စရိုးစစ်တွေ ကင်ဆာတွေဒီနော်ဘာမှနမ်းပီနမ်းစီက nesh ကနေထွက်သွားတဲ့ကြောင့် nesh ကိုတော့ကျွန်တော်ကုလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ forming ကချားကောင်းတဲ့ချက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘက်မှာဈေးအစ်တွေအများကြီးပေါ်နေပါတယ်ဆရာတို့မှတ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် novelty ဆိုတာနော်ကောင်းမွန်းဖြစ်နေတယ်အကြမ်းပြင်းတော့25%ရှိတယ်နော် novelty ကကျွန်တော်တို့ nesh ကိုပြောင်းဖို့လမ်းကရှိတယ်နော်20%လောက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်9ယောက်တယောက် စီးရိုသာရှိလိုက်ရင်တော့56ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းနိုင်တယ်စီးရိုရှိလိုက်ရင် novelty percentage ကနော်50 to 70%ဒီကျွန်တော်တက်သွားနိုင်တယ်ဆရာတို့တွေ့ရင်မလုပ်ရမလဲဒါ novel လား nash လားဆရာတို့ခွဲရမယ်ခွဲဖို့အတွက်အရင်ဆုံးလွယ်တာဆရာတို့ဘာဖောက်လိုက်ရမလဲ ALD ကိုဖောက်လိုက်ရမယ် AID ကသုံးသားတက်ပြီးအခြား happy တွေ happy အခြားယောဂတွေလည်းတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့သတိထားလိမ့်မယ်ဒါ nash ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုသတိထား nash ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရပါထားသိခြင်းလဲ fibrosis ရှိရှိကျွန်တော်သိခြင်းအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ score နဲ့တွဲရင်တွဲမတွဲရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ fibroscan နဲ့တွားလို့ရအဲ့တော့ F2 ကျော်သွားရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ရအောင်လဲ treatment ပြရအောင်နော် F2 အောက်မှာတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ရလဲ lifestyle အ main ကြီးပဲဖြစ်တယ် F2 ကျော်ဆိုရင် treatment ပေးမယ် treatment တွေကခုမှမကောင်းလို့ပြောပေမဲ့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာဒီ pioglitazone နဲ့ကျွန်တော်တို့က vitamin E ကိုသုံးတယ် vitamin E ဒီ400 mg BD ကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်အနည်းဆုံးဆရာတို့3လပေးရမယ်6လပေးရမယ်နှစ်နှစ်ထိကျွန်တော်ပေးရည်လဲကျွန်တော်ရှိပါဒါအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးသွားပြီစစ်တမျိုးချင်းကိုကျွန်တော်အကုန်ပြောပြီးသွားပြီပါကလဇုံကိုနန်ဒါပတိမှာသုံးလို့ရလား yes ရပါတယ်အဲ့တော့ treatment limited lifestyle vitamin E parkinson surgical weight loss management of metabolic disease ဆရာနောက်ဆုံးပိတ်ဒါမှတ်လိုက်ရပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါရတာလားမရလားရှုပ်တာလားမရှုပ်တာကျွန်တော်တပိုင်းပြီးသွားပြီဆရာရလားရှုပ်တာလားမရှုပ်တာလားမရှုပ်တာလားရှုပ်တာပြီးရပြီးတော့အားလုံးလည်းပြောပြီးတော့ဘာမှမသိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ number 2 case ကသူကစီးကြိုရှိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတာလေ non diabetic nephraldy အခုကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ diabetic nephraldy နန်ဒါဗိဒိနဖလီကိုဆရာတို့စောင့်လို့ရပြီမဲ့ဒါဗိဒိနဖလီကိုစောင့်လို့မရဒါဗိဒိသမားတယောက်မှာအထဆောင်ရိုက်လို့ fatty liver လို့တွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်အယမ်းကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဒီကောင်နဖလီဖြစ်နိုင်ဒီကောင်ကဒီငါ96ရာခိုင်နှုန်းက next ကိုပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒါဆက်လုပ်ရပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကုရမလား mostly ကတော့ site line နဲ့ကျွန်တော်ကုဖို့လမ်းများပါတယ်အဲ့တော့ drug ကမဖော်ဝင်ပေးတာလေပြောင်းစရာလို့လားမလိုပါဘူးဆရာတို့ထပ်ထည့်ခြင်းတော့ဗာထည့်လို့ရလေပါဂလဇုံထည့်လို့ရတယ် half failure မရှိဒီရဲ့ထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ SGL2 inhibitor or GLP1 ထည့်လို့ရပါတယ် DB4 inhibitor ထည့်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအသိ effect မရှိပါဘူးကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ statin ဆက်ပြရမှာလား စတန်ကဆရာတို့ဒါပတိမှာလည်းစတန်ပေးရမှာပဲသူ့ဟာဆက်ပေးလို့ရလားရတယ်စစ်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့သူ့ treatment ကျွန်တော်ဘာသွားမလဲသူ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲ ALT က normal ဖြစ် normal ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်မလဲ lifestyle ဒါပတိကုမယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်အစီရေ short မယ်ထမင်းတွေ short တကယ်လို့သာ ALT က3သားတက်လာရင်ကျွန်တော်ဘာကြောက်လဲ nash ကိုကြောက်အဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် score လုပ်မယ် all fibro scan လုပ်မယ်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကုတော့ CFAM, caring for well-being.